What's up, everybody? This is How to a r m o r i n g Channel. How to a r m o r i n g Channel 专门为您提供生活在阿摩利亚地区的满通古斯人以及达乌尔人他们的生活文化习俗以及他们的语言、宗教等信息。I'm Ona m u j u r i o n I'm Flana。今天我们来到了萨尔虎。萨尔虎呢是满语，它的意思是森林茂密的地方。 所以说呢，今天就由我们来为大家回顾一下三百年前发生在这里的满洲部与民国之间的战争。Let's get started. 一六一八年的时候，率领军队攻占了抚顺关，并且呢，发布了七大恨，对明廷百年来在东北亚各部族之间挑拨仇恨、挑拨离间这种行径呢，提出了控诉。由此呢，满洲部正式向民国进行了宣战。民国为了应对这种情况，于一六一八年同年呢，这个派遣了杨浩啊，经略辽东。 与此同时呢，也在全国各地呢，这个调遣呢，兵员、马匹、军备等物资送往辽东。但是呢，明廷遇到的另外一个大问题呢，就是这个财政问题。由于呢，张居正执政期间所积累下的这些财富呢，已经被万历皇帝及其庸臣们所消耗殆尽。 所以呢，呃，而且呢，这个万历初年呢，这个万历年间发动的几场重大的战争呢，啊，使得朝廷呢入不敷出，所以呢，朝廷无法再支付起另外一场重大的战事。辽东经略杨浩决定分兵四路，分别进攻满洲部的首都赫图阿拉。 首先任命西路军的统帅为杜松，他要从抚顺关东行，沿浑河北岸前行，并且呢进入苏苏河谷地，进军赫图阿拉。 总帅是马林，他要从开元铁岭地区出发，到三岔口汇合叶赫部的骑兵，并且在浑河流域与杜松的西路军汇合，一起行进，苏苏和谷地，攻击赫图阿拉。 南路军的总帅则为李如柏，他要从清河出发，途经雅湖岭进军。这条路呢，虽然距离最近，但是呢，它的道路也最为崎岖。东路军的统帅是刘挺，人称刘大刀，他从宽甸浦出发。 汇合朝鲜的火器军，向北向赫图阿拉进军。杨浩将二十万的军队。 散布在一个长约二十公里的圆弧上，这无疑分散了兵力。另外，他又没有规定各路军马行进的这个具体时间与这个具体的行军路线，也没有规定各军在赫图阿拉或者夹击赫图阿拉的具体时间。因此呢，我们我们可以看出，这个明军呢对于关外的地理情形不甚了解，因此呢无法制定出具体的战争系统。 而且呢，这个可以看出杨浩呢手下的这四路军马呢，啊，并不能完全受杨浩的节制，又因为呢这个，啊呃自身的这各自的利益，所以呢这四路军马呢不能协调作战，不能呢这个协调夹攻贺团了，而各自为政。 然后之所以要采取这个分兵作战的计划，其实也有很多原因。首先，叶赫部队和朝鲜人他们感受到了满洲部落兴起对他们产生的巨大的威胁，所以呢也加入了民国和满洲部落之间的战争。但是呢，民国并不给他们提供作战的武器装备等等，所以一旦大规模投入到战争当中，必定对他们的实力产生损耗。 因此，呃，叶赫人和朝鲜人，他们对于民国和满洲人之间的战争，其实大多是持观望的态度。双方一旦激烈交锋，呃，朝鲜人和叶赫人其实是打算坐收渔利的。呃，所以为了稳住他们的军心，督促他们积极作战，杨浩就派遣这个东路的刘挺军和北路的马林军与朝鲜人和叶赫人会合，这样的话能够起到一个督导的作用。 呃，另一方面就是各个部队之间呢，他们各自为政。根据民国向来的传统，为了防止武将专权发动军事政变，因此呢，很少让武将担任集团军的总指挥，而这个总指挥的任务往往是由文官来担任的。所以呢，呃，之所以采取分兵作战的计划，不仅是由 民国自古以来的传统决定的，还是现实情况无法改变的形势所迫。关于作战人数的多少有不同的说法，杨浩他自己声称有四十七万的精兵，但是呢，据马文老党的记载，明军的作战人数大约是在二十万人左右，这其中包括原本驻扎在辽东的九万人和从其他各地征调前往辽东的十一万人。 根据民国自古以来吃空饷的习惯，我们可以知道，驻扎在辽东的明军，呃，远没有九万人这么多。而从各地征调而来的明军呢，又多发生叛逃事件，所以呢，应该也不足十一万人。除了作战明军之外呢，还有其他的部队参与了此次战争，比如叶赫和朝鲜人，他们的作战总人数大约是在一万五千人左右。 因此，明军和联军的总数量大约是在二十万人。相比较之下，满洲军队参加的人数则更好的能被我们把握，因为此战关乎满洲部族的生死存亡，所以几乎所有能被调动的兵力全被全部被派往到了前线。呃，一共是二百二十个牛录，每个牛录三百人，则作战的满洲人总共是六万六千人左右。 而这其中还有并不是直接参战的，一万五千名满洲工兵，他们在作战期间呢被派往去修筑界藩城，所以直接参加战斗的满洲士兵大约是五万人左右。四月十三日的晚上，努尔哈赤接到了前线哨兵的探报，声称，呃，杜松军队已经东出抚顺关，并且沿浑河北路前行。努尔哈赤迅迅速的做出了反应。 他一面呢将少部分军队，这个留在原地啊，或者说向东去探查刘挺军队的动向，但是呢，他带领大部分的军队呢，左翼四旗和右翼二旗，星夜奔驰萨尔虎谷地，这个驻营，并且呢，伺机而出动。我们再看杜松方面，杜松方面呢。 一直沿啊这个浑河北岸前行，但是呢，为了挺进苏格苏河谷地，他不得不南渡浑河。但是呢，由于努尔哈赤已经派人呢在这个浑河上游筑坝憋水，并且呢，由于浑河呢水流十分湍急，所以呢明军呢淹死不少。杜松呢只能决定，将辎重包括很多的这个火枪啊、火炮啊，都留在浑河北岸，然后自己呢轻装上阵。 啊渡水，这个前往浑河南岸。前往浑河南岸之后呢，他与这个邻近的满洲人发生了几次遭遇战，并且呢俘获了十几名满洲军人，并且呢还焚毁了几处啊营寨和防御工事。他一面频频的暴捷，然后一面呢又命令军队全速前进，啊进攻这个向赫图阿拉挺进。但是这个时候呢，他却犯了一个致命的错误。 他分兵了，他一面命令一部分军队呢驻扎在萨尔虎山口，另一方面呢，他又这个自己亲率部队啊，想去攻打界藩城，位于铁背山呃铁背山的界藩城，此时呢正由这些呃一万五千名的满洲工兵所修筑。分兵之后呢，驻扎在萨尔虎山下的这些明军。 采用了戚继光发明的车阵，开始排兵布阵了。他们挖掘了战壕，然后树立路障，并且设置了很多的火铳和火炮，等待努尔哈赤的到来。努尔哈赤亲率铁骑冲入到敌阵当中，集中一点进行攻击，很快就粉碎了明军的防线。扎尔虎城下的这些明军呢，就大败而逃。呃，此时都松他正亲率两万名军队前往界藩城。 金湾城内的满洲工兵听到消息以后呢，立即向西撤退，开始等待满洲军队的救援。很快，杜松就带领这两万士兵把满洲工兵给包围住了。呃，拼杀之际呢，四百多名满洲轻骑兵突出重围，最后呢又从明军的背后杀了回来，并且与努尔哈赤先前派遣的四百个重装步兵会合，他们一起联合拖住了。 这两万明军的进军速度顺利，等来了努尔哈赤的增援部队。努尔哈赤到来之后呢，开了贝勒会议，决定先派一千名骑兵冲入敌阵，打破明军的呃怎包围线，然后呢再发起对明军的总攻。最后呢，由于这个杜松的军队已经听说了萨尔虎山下这些明军的失败，于是呢军心大乱。 另一方面，呃，由于浑河阻断，他们也很难再有退路，所以呢，杜松的军队此时一触即溃。呃，纵然呢，明军呢，对于这个满洲军队呢，是以火炮、火枪的射击，但是呢，却没有对满洲军队造成实质性的伤害。一方面呢，这是由于满洲军队的这铠甲呢十分精良。呃，以呃，史书记载说呢，有一些骑兵呢，他身中。 四五弹却毫发无损。另一方面呢，也是由于，呃，明军的这个换弹速度过慢，啊，导致呢对于满洲军队无法进行持续性的打击。呃，所以呢，这个杜松军队呢，啊，经过一阵抵抗之后呢，就被满洲军队所击溃。啊，杜松军队这个残部呢，就退回到了这个退到了说亲山。呃，但是呢，在说亲山呢，他们随即被全歼。 努尔哈赤的军队在此之后呢，北渡浑河，看到了这个，呃，明军呢，在之前呢所遗留的这些火器设备，包括火枪啊，还有火炮啊。但是努尔哈赤对此不屑一顾。由此我们可以看出，这些火器、火炮呢，在当时的战争中呢，并没有起到一定作用，并没有对，呃，努尔哈赤的满洲军呢造成很大的伤害。 歼灭了西部军杜松的残部之后，努尔哈赤继续率领着他的军队北上，寻求与北路军马林的决战。马林在得到杜松战败的消息以后，大惊失色，他立即下令全队停止南进，并且兵分两路，一路由他的手下潘宗岩带领前往飞分山，另一路则由他自己亲自带领，两队人马形成了犄角之势。 与此同时，原来杜松的手下龚念遂也在北路军的西部修筑防御工事，因此三队人马形成了一个品字形的阵营，而且龚念遂他自己还自带车阵，极力阻挠着满洲军队的前进。因此呢，努尔哈赤命令啊手下的这些骑兵呢全部下马，徒手呢来啊这个解开啊这个由这些战车组成的障碍。 纵然呢，明军在壕沟中啊，用火炮和火枪对于满洲军队呢进行持续性的打击，但是呢，啊，并没有啊对满洲军队造成实质性的冲击。呃，在这个障碍全部被清除完毕之后呢，努尔哈赤即下达了全军冲锋的命令。 史书记载，火未即开，刀已架净。而且呢，这个品次阵型的其他两个口啊，这个如这个潘宗岩部啊，潘宗岩则中箭落马。而这个可以说马林呢，他也在这个大军溃败之前呢，已经夺路而逃。这场战役啊，十分血腥。史书记载说，血流上肩崖下啊，河水为之尽赤啊，死者遍山谷之间。 满洲的名将杨古力呢，他也身负重伤，他裹创弃万，狂呼酣战，但是呢，自此北路军全灭。 南路军和北路军的连连败报之后呢，杨浩已经无心恋战，他立马去请示皇帝，赶紧下令停止其他路军队的前进。南路的李如柏接到了撤退的命令之后，立马停止行进，而东路的刘挺似乎并没有接到撤退的命令和连连败报，于是呢，他继续率领着他的军队向前行进。 刘鼎的军队是由满洲军团和呃一万多名朝鲜火器兵组成的联合兵团，他们的任务就是从宽甸北上，直插赫图阿拉。 在北上的过程当中，刘挺与努尔哈赤先前派遣的五百轻骑兵相遇，并且发生了激战，有两名满洲的牛鹿额真在此战中牺牲。由此，努尔哈赤又派遣了三千名骑兵南下来侦察，并且还派遣了大贝勒代善和四贝勒皇太极，呃，在刘挺北上必经的牛毛寨处设伏，等待刘挺的到来。 而努尔哈赤本人则率领着军队前往到了界藩城，呃，举行了一场大祀呃大型的祭祀仪式，来感感谢满洲诸神对此战胜利的庇佑。 举行完祭祀以后呢，他又回到了赫图阿拉，等待两大贝勒的捷报。大贝勒代善和四贝勒皇太极两人分别在阿布达里山以南和牛毛寨以北设伏。呃，另外呢，他们还缴获了明军的大炮，他们释放空炮来扰乱明军。明军这个刘挺听到了炮声之后呢，误以为是杜松或者是马林。 已经抵达了赫图阿拉，于是呢，他贪功冒进，不顾自己手下的军队军纪涣散，呃，因为呢，很多民国的士兵呢，此时正在劫掠女真人的村庄。另外呢，又由于当时呢下雨，呃，地上呢十分泥泞，所以呢，当明军进入到满洲人的包围圈中之后呢，满洲军伏兵四起，明军呢一触即溃。 后来呢，这个刘挺呢也在战中被杀。三二虎之战极大的挫伤了明军在辽东的军事实力，使得明军无法再次组织一场新的大规模会战。而对于满洲军队来说，这场战争无疑增加了他们的威望，使得很多邻近的部落前来归附，他们的势力大增，为他们日后征服东亚和内亚奠定了基础。 So I will wrap up this video here. If you are still watching, please subscribe our channel and turn in the notification on. Give us a thumbs up. I will see you in my next video. Stay armory.